તમારા માટે ઉજવણીનો દિવસ તરીકે હું સ્વીકારું છું નભો ઉલ્લંઘની છલકાયેલી છે અને પેટા હેમચંદ્રાચાર્ય જે પોતાના સનાતન માનવ ધર્મ અને ખાસ કરીને જૈન પોતાના શબ્દની વાચા આપી અને પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કર્યું છે Woo! ભાષામાં આપવી જોઈએ અત્યારે આપણે શિક્ષણ નીતિ છે ને આપવી જોઈએ ગદ્યની વાત કરું તો ગદ્યમાં જે જૂનો ભીતી છે પછી અમૃતકાકી છે કે જે મંગુની નામમાં વળતાઈ ગયા છે અને અલી રોસાનું પાત્ર છે તે બેઠા રજૂ કરેલું છે armada sendiri Rasul Paling Dicir